okay ke mamelani into esayenza ke ngoku namhlanje ne phami hello ndoda uyenza idoti yakho ke phaa please okay mamelani ke um besizoqala masizingementali bethethu masilinde umaso enza idoti yakhe agqibe va yes okay good boy bonke abantu bazenzile iidoti zabo enkosi bantwana bam hamba ke sithandwe sihle hamba okay jonga ke sizawubala ba bangaphi abantu abazileyo phi esikolweni okay siyayazi ngubani lo wonke phelele ngubani lo wonke phelele ngu-ten ne masiye ke hayi 40 ngaphi 43 good boy so sibayi-43 ngoku apha phi esikolweni esikolweni yeah. Good.